潰したりこういうの恋って言うならなんとなくだけど変な感じでしょもちろんそんなに深く考え込んじゃうタイプじゃないけど昔私が憧れてたのはこういうのじゃ